東神奈川横浜桜木町です次は鴨居ですこの電車には優先席があります優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら席をお譲りくださいお客様のご協力をお願いいたします This is the Yokohama Line Rapid Service Train for The next station is Kamoi. close Park. Please その鴨居、鴨居、お出口は右側です。古徳へおいでのお客様はお乗り換えです。鴨居の次は新横浜に止まります。The next station is Kamoi, JH18. The doors on the right side will open. Please change your floor, the Yokohama Line local service. The stop after Kamoi will be 新横浜。残り3席だった。